Saluton alla Esperanto Stazi Domo. Mi esas Chuck Smith, kai mi hodia od vidas vin. Mi per la unua foio ci tia, se mi simple volas doni impreson kiel nun statas ci. Do, ni en idu. Vien la enereio. Da goas iom rigaldi ci tia. Ci esas eh, plek parte ciu de la um, transatidomo kiel ci funcciis tia per esempio la bicetto uh, allora le idee erano che eble io tagge io provo ci vendi bieron che ti alle trincaggio e ti do io ho molto da potenziale uh, ah, anche adesso si io croma extra estrazio se ti essi in sufficio rinnovi gota stato do mi iros tui super Ecco la tua esagerò <laughs> Yeah, come on, son. If I was in here, eh? You got me a new last night, I'll touch on. Fine. So, no one on the query Uh, on the query radio, it's a couple of machines on the micro-ondo. Can a machine on do you need to do? I love Okay, so it's a good thing to do with a moment in order for the moment, but it's not the function of the skill of the Quireo. So, I'm going to do it in a bit. I'm going do do example? Je dan lako por la tuopo ci tie? Simple se cerna? Kaj la ban chambro ci tie? Banejo, lavojo, se se etio plu? Se se je sedro, yes. <laughs> Do. Ian havas uh Ring Funky J on. Das Grand de Tanton for the group of the Oak Homoy or Kaisofo. Eh. Es war so povas Monster vidi auf der Astro GT. Und ich war wie die Lava Truck und nicht der. Okay, ihr das äh ohne El Berlino. Okay, I thought I suppose I try now simply try it uh, in fact the genesis is still brewer kill on your tendus. Okay, uh, more bibliotheca here me said anche videos che ci post iom de tempo. so's kerke pli a local culture of the Oh, finish it in Ah, ne. tio aspectas pli kiel la hierolaga stejo. Tio du etaĝaj elitoj. Es ancora originala lampo, exemple, de la giodo Po, giodo Ro, de Eono. Per plia sofo, per plia bella di bella di bella try not many street food places. Can I play your um, Chambro. Don't do the as this uh, deck been local for Tranopi said uh, on implicably construes per volontolo mi dankas pro via atento, ke esperable vi ankaŭ iam povos viziti la Esperanto-stacion. Dankon.